Bien, Dios les bendiga a todos. Bienvenido a este curso Mejora de las imágenes digitales usando como programa Adobe Photoshop Lightroom. El día de hoy estaremos hablando de la cámara reflex digital y las partes internas que componen dicha cámara. Estaremos hablando del espejo reflex y de el sensor. Así que Comencemos. Una cámara reflex digital es aquella que se compone de manera interna por los elementos mencionados anteriormente, es decir, por el espejo reflex y el sensor. El espejo o visual reflex es el que se encarga de lo que de lo que está viendo el lente, nosotros poder digamos visualizarlo a través de de el visor propio de la cámara es decir que lo que pasa por el, lente choca aquí en lo que es el espejo o visor reflex y va a dos lugares número uno va al sensor que es el sistema electrónico que se encarga de guardar esa imagen digitalizada y pasarla a la memoria digital, obvio. Pero además también sube a donde al visor de la cámara. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ver lo que está viendo el lente. Poniendo una imagen más simplificada de Julia Archap, podemos ver lo siguiente. Supongamos que esto sea una imagen que nosotros estamos captando. Bueno, lo que capta esta imagen es el lente. Aquí lo ven. Esa imagen pasa por dos sitios o lugares. Pasa al ascensor donde se va a, a guardar en la memoria. Pero sube aquí arriba. Y mm, gracias a este sistema llamado pentaprisma, esta imagen choca aquí, choca aquí y va a lo que es el visor de la cámara. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que yo puedo tener, digamos, una revolución exacta de lo que está viendo el lente de la cámara. Y esto me permite digamos que tener mejores encuadres porque estoy viendo exactamente lo mismo que está viendo el lente de la cámara gracias a lo que es el espejo o visor reflex ya en el siguiente vídeo estaremos hablando de lo que son las partes externas de una cámara digital reflex me refiero a lo que es el cuerpo y lente de la cámara.